reza ku note musanvu musanvu ssatu abiri mu nnya nkaaga munaana ataano mu nnya oba note musanvu note mukaaga nsanvu mu nnya eh, nkaaga nsanvu gwali ku airtel marchant osobola okudayiringa star emu munaana ttaano star mwenda ha oweereze ku emu emu mukaaga ssatu ssatu emu mukaaga yeyo machant namba emu emu mukaaga satu satu emu mukaaga omukukunavu obadde okyatwanalaizingira kagoloono yes. Eh. nti bamusibya emigwa bamuteeka mukibira e, eh, muganda we eh, impunity bwaweereza messages bamanyi tewali agenda bakwat tikati baŋambye bagenda kunzita kati temuli honesty hmm. nti mbatunulira abo abanoonya ebintu Mm. olumala okutunda ettaka mm. engaba nebambi waliwona wanna mm. onga ekyengera bamulumba ku east milliyoni yanga yeziryako banne lan from today teri muntu akola bisinesi wano nga tali supported by what by who mafia soka olinda ettamali diiru zino zonna eza sente wabeerayo omukono ogutalabika yes no bamutaawo ekyengera ku east milliyoni asatu mwezi asatu mutanbajja ye naagulako emotoka neyekweka nabayisawo ngaoyisawo ani bano babayisawo kyogamba babeerayo n'ebikonga emabega eh, babeerayo ate ona omukyala eh. gwe batya ku nkulungo eh. egindi ewano ku bulange hmm. kasenene kapiteri kasenene mhm. yayina abaana be nga babba emotoka mhm. kati nkabwegiranga nga baga ntwagirabye kayanja hmm. bwe yayoola hmm. kati emotoka agiraba erungujja mhm. agenda abadde ategeka ebirango kuredio mhm. omwana yemuga dereva tobasasulo yeyabba emotoka mhm. bwamutya kunkulungo ngaawetawali kyalo oyo ndoza ayina oluganda kubantake kyogamba tebabakwata ekibinja kiri kinene bwe kityo sooka olinde nekubira omulamuzi empiki nga atuliziza kooti naye mm. waabwe mm-hmm. eh, ono omusajja gwe babbye nga babbye omuntu mu byokumusabira mm-hmm. naye endagaano omala gikola kintunze eh. eh. ate nga bakusabira anti sente omala kukola ndagaano notuuka eka uh-huh. ono yeyise pasita uh-huh. nakubira esimu nti sente nzirabyozifunye kati gwe uh-huh. atasobola kuba mutayimbwa pasita lwaki ojeewange tamale otugambye nti nno gurupu erina, erina kooti hey, eh, abalamuzi baayo neki ekirala eh, sokolinde n'abapoliisi mwebalimbabuulira eh. nti esimu eno ogiraba eya pasita ekolagana ne osi ekolagana nono goga nti yakuguze netiwaka ekitegeeza ne bwezibulawo ye pasita bakomo ne bamuwa omugabo gwe eh. era wano waliwo omusajja ali mukuzibwa mwanyi yaziba wanga n'abateeka mu kkubo n'akutunza ebintu byo nga zikomyewo ewuwe tibanzibye mm. tunda ebibyo kati tunakivaamu tuty ekyo ekiyingiddemu ne ba mafias n'ebitongole ebyenjawulo ate gye twandiddukidde kakati bakiyita primitive capitalism mm. sente ezokukola mwazivaako mm-hmm. kakati nze twajja wange nabagamba mm-hmm. nti nze ngula propaty mm-hmm. naye akawayira akasemba yeno kagamba bwensanga nga kyotonze si kikyo nabusisayininga uh-huh. soka olinde etambe endagaano bwetyo gye eyathreatening mata why do you fear <laughs> ngaoli kukituusigenda mu kooti naawe ate wavudde mu kooti okunziba kasogena mukoti wa finished mm. bajagia bayina nabalamuzi bawe batekayo mm. nomusanga mm. nagusala mu ngeri etategerekeka esigala nga yewunyisa ensi kati gwogambye gwoteekako akawayiro keno wansi mu ndagaano kubanga abo bonna batunda ettaka balina osanga omuntu ng'alina special land title Mhm. specialized title akulimba ti eri yabula mhm. naye yagina ye muntu yomu yiwawa amatafaali awo munaava mhm. yo noligi nga bali ye muntu yomu yomu yomu mm. eh. ettaka ne libeerako ebyapanga bibiri yalagira mm. bagule kasi yegwanga bwe bamuziika omusajja ali mugondi mugita mu tnf efuga ebyabafu gondi administrator genera ekyapa yekiremera ate lwakiwakiyagala kuziri yeyo aba aziri era tojja kirabako mu mawulire kakati waliwo omulala mm. yali foma disgond era ngaakola mu ofiisi mm. ekyapa yekiteeka mumanyage lwaki famiry yadde yagala kutunda ettaka yakyemesesa kati yafuuka ya nti foma yavaamu nadda tojja kirabako mu mawulire ekyo kikirizibwa ati nkubuulira this the reality hmm. nabaga nti president museveni bwaliva mu gavumenti eno hmm. nebatekawo inquire ajja kwega nsiye ngaakyaliwo ngaakyaliwo eh. ebyo byonna alidda mu buyinza nabaga nti bebabbira mu layini eno mujje hmm. kakati abo abakola ebyo ekyankwanzi gyebali zikyetopic <laughs> nikyankwanzi kyakwanze baliku ideology eh. mukazi nasula banka zonna natundira ne ku yesimu bwe bagenda baga nti agobeddwa okwe talibeera namulimu mu uganda sente zagenze nazo eh. asudde banka zonna bwatunda sets zazo eh. yes they read the law hmm. okifunye ekijjaeyo hmm. mwali kavalinga ki ku mukazi oyo yali yesimbye nawe entuŋamu nabagamba wano nti how can you start an airline are you starting it for carrier flaga carrier or a business how can you join a business when giants in the uh, eh, uh, eh, gund air travel industry a collapsing atoyo mm. omukozi bagoba dembwa oye yali mu minisita bamitangani minisitry ya eh, transgobagoba anti bolumala mm. okukozesa nga bakugoba oligunda enginia azuba azuba azubirawa azubirawuwe <laughs> eh. yes nembaga ndi sanitizers bagamba kitongola eh, airport sabisoma wano eh, kagobawa milioni kikumi okugula sanitizer teyamugulaairport hmm. yes kakati mbidiya yammwe yafa hmm. ebyo byonna bibeera that's why the attention of the media is directed to government mafia terwanyi media terwanyisa government mm. media erwanyisa ba criminals the ugandan media does not fight criminals is a part of the criminal work yeah. tamali yes mm -hmm. hey. kati ani adda ku bannamawulire n'abakuba bwebwegamba kubanga ekyo tekitegerekekamukikola kuswaza museveni eh. nabagamba nti if government is harassing the media in uganda teeiwano journalist who is languishing in prison for doing journalistic work what youare complaining about a professional hazards hmm. mulete tiyagasa akavinga ngaalabye wamawulire Now it's a corner. Yeah. These are professional hazards. Mm. If you fear tear gas, you can organize the functions. Go mm. to hmm. parliament where there's a, a, a press gallery. Mm. Go to hmm. court where there's a, a, a press gallery. But mm. you go to a flakas. Mm. Do they want to see ababa kube emiggo nabaga nti tuyina ekigambo kati ekipa tukita embedimentwhere america is going to war mm. generalis embedded mm. tekadaga yatulimba ku ddagala kuba asinkanye bana abaisamic gundi kadaga is not deceive ye atondo hmm. kadaga eh. what ict ekyanyiza bubuminiso ya heref hmm. baali baganye professor nasiri sajja hmm. muddugavu mukozi wa ddagala chemisti abamulemeseza okulaba president kadaga namusula namutwalayo tibakolamuppi kadaga nabagamba nti bantu basobola okukola eddagala mm. at that time the only remedy to mm. covid-19 was sanitizers mm. didn't they manufacture conaviro mm. kati yebalimbaki ofono doesn't know that these people have a complex theyare building edwaga factory at masunga ate bayalimbaki What wetulaizi zikatakasa tewali kubanga eddwaliro bali mu kulizimba ematuggaawo kale olwokuno tunabagamba nti we are peaceful why mm. we have so many refugees Where are mm-hmm. refugees coming mm. no a battered woman can escape from battling to a rapist's house mm. escape are you comparing uganda to countries federal states where the They have refugees. How many refugees do you see from Tanzania? In 2007, we had refugees from Kenya. Are they still coming? Kakati gwe, ye tamanyi, nti you are comparing Yourself Uganda to, the to this country that are producing refugees. Mm. True, it could be. Nti mwina receptive gundi, ba refugee mwari amu sendi. nti baba mwatuula ne international conference on refugees raised one billion mwagoba munyampi musoga mu preministerial office nebasepamu mm. kakati kasitoobola abaanalizinga tebayina bacommunicato never defend any defendable things mm. you would say, you would say nti tourists mm. because we are peaceful the mm. tourists are coming at not refugees. Mm. A refugee you are comparing these countries that are producing refugees. What about Rwanda Museveni? Museveni when he took over power, mm. the whole country was peaceful. Mm. He did stop people from actually underlying the language and the who formed the bulk of the army when, uh, uh, to close to southern Sudan. Mm -hmm. Kakati singa Was the Southern Sudan peaceful? Mm -hmm. That was the time when the SPLA was the engaged in the fierce battle with mm -hmm. the Natumu government. It's a chufu. Quite in Chirala. No one was saying younger, Pastor Senyonga from our Pastor Vandi. Ye and mhm. Yi Vamu Quarter, Nivamu, on allegation in theatre is at his own Walaman. There, Pumaga no Kamala. Yabadagaba. Ebit Yabadagabanga, you find I use the National Task Force. National Task Force, we have got our Senyonga Gabadu. akawunga omusere n'ebiki agababirirwa abalokola baali babimuwaliwo connection waliwo connection mbabuli if i want to defend something that's why for me hmm. i have defended all the one person is it hmm. to defend nepatyoiina patwababeyajayo kati yange yenaleero tamale iriwa toyina kibiina nemukwata data yenna egundi ebinku mu biki eh. singa tukyalina omubi yenna baforensic experts bali badde bakwata bukwasi kinkumu ekyo tikifaanana kyamulala ebyo hmm. byonna bifu tewali byali byakuliramu sente hmm. tosobola kulwanyisa crime nga baalirwanyisiza crime bagifu akamu za bizinensi mm. temusobola kuti kanadembala byewange banoonya fayiro zawali kinaani nebaga nti nebagenda ekireka nebakebera ddola owange ambalabo mm. nebaga nti fayiro eriwo eri wannakalema tulina ogibbayo mm. kakati alagidde Uh, ekya pulezidenti ekinatera okutandika kiki kyasobola okutandikirako okulanga bino abirectifyinga kuba ekyankwanzi yagambye ku mulundi guno ayagala tereeza buli kimu mm. mm. mm-hmm. esooka yali ki banwanyisa mm-hmm. okunkyayiza musevenekirema ekyo kimu ekyokubiri nebamanyisa mm. radio zange ne programu zange zabalemerako abagoba mm-hmm. mutabazi mbaleetako akawala nti ayinza okwijako programu zange mu mm. youtube mm-hmm. oba youtube nebabazanyira ku mutwe nebabagaa nti mugende muleete an american cot order mm. baali emilioni za dollars bali nebabagamba nti uno my platform was elevated to an international shabro ni remerako mm yeremerako mhm kweli echaliko mm hmm. i wonder whether these are human beings barua how can you think think that a man like me could say it i will never go back to any tv or radio program where i left mm. because that would mean that i'm no longer pig mm. a pig does not have reverse gene igenda rumu mumala kuogera bigambo Mm. oyina kawekoledde ronda museveni ate omuvuganya otya kateka yaga nti omunyankole tayinza kwekyusa mu buli mirundi ebiri natayewa museveni thiswethiruse mm. mbabazi yayogera bitono mm. waliwo ebintu byeyogera ffe bwetumala okwekomiti nga tuba twekomiti nze when i make a statement i have to stand with it kaka ndibagala okutta mukazi wange nebagala okutta abaana bange nejo bali bakirinampa ezo omuwala omanyi they cannot believe that my family members are monitored these machines are there this technology is there mm. baleeta abacyayina nebooza amasimu gabwe ngambala mm. abayizi ebyo bagulira omuntu jacket lipeera mm. nebakwateera nebagenda esouth africa minisita ajja noguuma gwegti nempakwateera ye mwenda abaga nti those are his fistises mayembe okanye ejembe muvuize erikoda bamwe erikodinga mwekanimbireta soka olinde tabale babuuza nti nno ejembe lisobola okutambula ne recordings eh, according to mwenda a person with a masters degree kakati ekyokusatu ti ave changed hmm. the issue was to create museveni as a penasia nti okugjawo museveni kyekiyamba kyo Mm, nti museveni kyekizibu kya uganda bwava buli kimu kitereera the human rights commission mm. in rampant human rights violations without the head choka tewaliwo substantive head omusango gwakyoga mubakubangakagwafa yayigigiza office kuno not handle these cases why it was not fully constituted is it now fully constituted aha eh. ekitegeeza ku lwemu zonna ezigendo byebyakola kati alya sente zaffe zabwereere talina kwatwala mu kooti nebineno babikola deribalbabigwawobafukidde akayinja mungatto hmm. mbamanyi nnyo nasoma mafiyalizimu hmm. deception hmm. bwegamba nkukuba enkukuba era nasanyukidde nyo omukyala ayogerera amaje omukyala flavia byekwasobrigadyazze muhambo we uh-huh. naa ndi amwenyinase toyongera kumbattula wabadde nga omutandise ngoli wa intelligence hmm. hmm. hmm. tukyabalondoola wabula tubalabula nemugamba nti you have a, a, a, an american travel ban hey. which is dangerous eh. all leaders fear to come here. Eh. But because of we, Museveni is having investment. Eh. 2007, mm. Kenya alia kwa mwili ya gena ni noku gulunga inga temu tevi, mtu wakena na mkago pre. Mm. Wenda nye nye bari wa tutu jikola. Mm. To he, na ateka wa state house, mm. mwote. Mm. Ne mula wanga pamu harasinga, pamu libubi. Tu ina yama jefetu waba kubi. Nengenda mu Nairobi, I address an international press conference as a Minister of Foreign Affairs. Ani? Nisi. Mm. naye tamali era bwe yajja wekyogerako mu kabidenti n'abagamba mumuveeko <laughs> okulonda ono gundi ate gwe bagoba mu foreign affairs ahandulinga ensonga za kenya nakuba ekiraka <laughs> kubanga museveni traveled without ministers eh, wagende sri lanka itoza embalasi eh. nga ye ne mukyala we basaininga documents there was no minister mhm. kati ezo protocols ziyinza okukola yeye yabaleka yeah, yeah, yeah, anti abali mu statehouse eh, balemesa eh. tebabuulira bano oyinza nokusanga press conference nga minister wa information tamanyi hmm. nga tamanyi hmm. kuba minister in charge of the president would be hmm. equivalent to the white house chief of staff gwobijjawa tiwene museveni says ababodaboda bonna bali mumakomera mbatadde tekikomaawo tamerican's job notweyongereyo mm. directive mm. uh, the minister in charge of the president mm -hmm. should write to the attorney general mm -hmm. because the president to pardon you pardon is you for ngomaze kubera convict e eh, ngomaze omusango gwo kakati ngagutwalidwa mu court omusirikale weruzira mm. e yasoma mm. yabasaidi aina phd mm. asomesa story eri mu mawulire mm -hmm. bali bamubuuza nti wabatwalako You must be an instrument. Katukumeo. You see me arraigned before the court martial. Baba, I can't deliberate. Duhati chakuli babu ya chiki. Yanti mutumina systems analysis. Mm. What has caused trouble mm. in the police? Mm. The police has a disciplined committee to discipline. Mm. The police, again, the cover, abantu bisatu. Police Standards Unit. Yee. Mm. Atapa uwalikirani. those you have evidence that they have committed the crimes uh -huh. and over the why don't you arrest them and charge them boba wanira mochi Disciplinary committee, disciplinary committee, you can be eh. dismissed, you can be what? Mm. Mm. mm. Where the cause, the army has been the cause of trouble, it was perceived to be about CA. Mm. batunulya presidence nebatunulya mm. n'amagye mm. ebitongole bira tebabitunulira kubanga tebalabangayo wa poliisi awambye gavumenti kakati attention yabwe yonna yali kumaje olwebyafaayo byaffe eh, ne presidence nti presidence bakugamba nga nti wehave an imperial presidence presidenti eh, eh, talagirenga parliament Mm. eteeka eh, bwebaliga nodisaininga emirundi esatu sipiika nditeekaku omukono mm. eyo eh, yali kanyehamba kanyehamba american system but mm. even in america museveni bwalonda minisita nga nantaba nebamulwanyisa abawa sente nakubabeginga president wa america alina kyebayita recess appointment mm. kongresi bwe mugana aleka alinda negenda amuyisawo tebamujawo yes mm. president wa america alina kyebayita political decision doctrine mm. the president of the united states has declared wano saddam hussein tugenda mm. mu koti muwabira bakisigaliza mm. kakati banno bwetewasoma political science na logic na propaganda ebintu tobitegeera ffe twakopayo bimu na bimu eh, ti intensioni yaabwe yonna mm. yali pulezidenti tutemize tutyo no ah. pulezidenti kakati neberabira mm. nti pulezidenti museveni yafugira mu konstitutioni ya nkaaga musanvu mm. emyaka mwenda yateeka ndiku detension order ekitegeeza the issue was not the constitution the issue was the personality of an individual Eh. tebata kwegamba tekyali okusemateeka nga yenna batunuulira nnyo ono eh. omuntu alibo batunuulira obote mm. nebatunuulya amiini mm. nebatunuulira ani mm. nebatateekamu bwati made amini tukondagit himself the way he was what happened obote ozitye constitution onot eh? kakati tunuulira tewalako defense sali mm. eyakuba omusajja ekayunga oli gwe baali bagamba nti agakutta nantabaakitani mm. nga agesa nantaba eh. has this man ever been produced before court sali wali oddeko kesi sali aa ah, ah. eh, interesting mm. the pick up on this what this local defence man was traveling did not come from kayunga itike mufulu mukawempe ebagamba yaveno kawempe ate netuuka etya mu jurisdiction etali yayoyayagenda kwogera bakamaabe had to be eliminated eh. nebataninga fire ku nantaba mm. the media said mm. nantaba badde bagenda kumutta ne badisribinga ne kiira mm. abadde ayina bigiraves abadde ayina ebyambalo byamagye abadde ayinaki the media eyamwe yenyini kakati mm. bantulaibaga nti no mm. mumutte mukwate nantab ii mm. nantab atabadde how do you kill a man mm. this man was very important mm. because he was needed to be paraded mm. nantaba mu identifying him mm. story bagitta paka kati omusajja eyatta mukakikingi was mm. local defence man hey. yes baasooka ne bagamba tiyadde amusaba egundi laputopu tuimplicate ekiyingi hmm. era mumusango gwonna hmm. batta kubanga omufu yamanye yamutta hmm. the moment you kill the person who pulled the trigger nga kesefa era kasita oyo bamutta baleta takeaway nebagirira mu kooti how mm. could they mm. omusajja nati developing stomaca pains mu basi eruzira mm. it cannot stop mm. okutuuka ku gati nga mufu mm. what happened is that the royers matova and company advocates dropped from the case and gave it to kabega an expert on mothers mm. itabaliyakuitid when you say a defense man Seribu. Duka. Duka, vamu kubesa singata nalikuwa. Hmm. Hii, uba mubwe mubwe mutirewa. Kubanga yeto ina jono muawabida. Tewali. Kati chino bachikola deliberate. Kati echoku, hii. Ate wali wachokira kwa ya demugundi. To where do these people belong? kuba tubalaba naba police yeah. ne tubalaba naba yes. majene tubalaba kuwa wene babira they knew that these people would commit a lot of cases mm. but the directly nga government iri responsible ngali mm. kireberebe zisina mukwano na local defense mm. ah. kubamba omanyi mm. yeah, look at the system and i analyze it mm. to all of the matters committed by local defense they go away with it they don't belong anywhere mm. kakati tubonalazinga kagolo mm. leta asasu robert kagolo wanga necho necho mm ndire sikola diruzi gwe no mm mza bantu sime kubama simu bichi bichi you are stupid mm ujuti ungambe ti pastor oba shake oba faza yayimirira mu chachi mm-hmm. n'agamba nti abalina byemwagala okutunda mu jembe sabire n'otwalayo polotiyo <laughs> n'akugamba nti sente ezo nkulabe bakusasudde zireeta enzisabire nga era nze bwe bajje wange eh. mbateera musimu mu byuma byanembaga nti past esimu yeyeeno e- e- ettaka lyoyomu eh. bakolagana eh. poliisi ekolagana nabo dino how many people wavelost propertiesi zaabwe mu ebyo kuba sente zaabwe Eh. pasta ne sheka bakusabira eh. balina network eh, sente zaabwe zikoma property yo nebagitwala mm, kakati mm. gwe why do you accept tewalimu kizifo ekitalimu branche za banka how can you pay me mm. nenkwata ekisawo kya milioni bibiri nengenda nakyo ku banka eziri wano pay me abana babasasula lwaggulu mm. babambusingire mukubo e, nga banka zigaddebayina kyebafulumya mm. kakati ogiwange ekolereki Mm. nti abasajja tie bakuguza emotoka nebagaa tujja kugikadika nogikadika bonga bamanyi nti muwiiki biri ejakubekozeeki enfudde mm. nogitwalayo tebagikanika mm. akimula ti ebbanja lisira emotoka netuuka nebakubeera why don't you go to eh, companies ezitunda emotoka kati onkubira esimu okukolera ki ku busiru bwo bweoyingira ewange pa emigo nenkuyisa mukajja kabasiru ojja kusiga obusiru bwange embwa zange nebwobagendako polisi nagaeka gati waliwo omulamuzi yasaza omusango gwettaka gumaze emyaka aga era obuvuuka buno bukyabba abiri babbaku omukazi ekyapa era nebamutta hmm. omuzi yagusaze hmm. kubaka gati mwemunala gwakyobona nze ndi ku siriki siriki yakusalirawo nawandika ekitabo kyange Mm. The role of witchcraft in a malicious society. When mm. the courts amateka gonna gasolaba system yeyonga. Institutions zinga zonna zifeyirinzi. Eh. Mm. Kakati witchcraft yakola. Ichibi muzi mbizina. Twali mm. na shiriki baba babumbi. Mm. So kakati tunrolira. Look at this situation. Mm. Ndi oli yatunde ttaka, obaba kali bakuziba ttaka. Do you know how many people abafiride mu ttaka? Banji. That's not an issue. Mm. The issue is how could these people get the courage okusibira mm. omuntu mu kibira ne bamulekera essimu nti kubira abeewamu tamale kanzijewo buno tutandikirawoenyini mm. tebajja bakwata shiriki yekola waawo kale kanzijewo bunotutandikirawo ewa bano babula babulirawo mm. sente could mm. hear someone. You're talking, you're playing with the human beings. Atoba, ah, obaba akoze sachiri president kyava yonti nno bacommandos ne ba updf mm. bebakwatamu bebakutte abalala ne babajjawo nti balimba mu kwagala okulya sente mm. nekino ekyokuyiwamba gye mukampala baba tibakyagala mu mani eh. ate oledde you have got information about eh. these people temwinaku tyakyo nakuba byonna bibaddeyo mm. mu africa nsi ki ojjawo opposition leader akkiriza nti bamuwangudde okujjako eggana eggana one percent bakkiriza bawangudde mm. bakufu ne bagenda mu kooti mm. ne bagamba nti we decided to follow the court ruling to come to court court process the court has pronounced itself let us wait for another four years maturity wanteriyo agana bo bamanyi tamulimiti weri eh. uh, ajafugawo omulala je ake kenya kebaddamu mm. so oba otiira bwereere eh. you keep your information nti mm. nze if i hear tebagala mm. kulumba wange ndayenduulu mbalinda bajje okola otya mbalinda bajje yiyi bwe bakwovawe ominganga bangi kati nze bendikodinga bano tibayinza twovawere mumi eh. how kakati ekyo nakyo ndabagamba nti bino ebyamerika udont abuse mm. simwe musose mm. bali abasajja bobwe bajja baba bazze mm. gadafi yabayita emmesi nabayitaki mm. nabayitaki tebali gwe baali bakutteko natayumba mm. gate diplomat bagamba nti bwe nnaku zino njogerera kuteesa bulungi aa yaliwo tisa diplomat bayebale mm. ayebale rugunda mm. yamanya american system Mm. yabeerayo nakolayo kiriniki mm. onaabaddeko pulezidenti wa general assembly ayebale yatereza bulungi mumubuuzi mm. naye mumadia talabikamu si paati yamafu yaganga eh, naye ngaomanye nti ayebale yo bamukwatako ne bamutwala ekkolola ekiro ngaakubye sole mukataba ke bakayitanga market place bamuttireyo he was saved by mubwezi mubwezi amuyinako oluganda mm. this is why he's assassinating people and killing them kakati vanhu vaina kesi yavo mm. yaorganic case ivazanyama mm-hmm. vovarovoza nti nze source eyamaulire ah, ah, yaorganic mm. kuti undoorganise vovarovoza nze source nze wisoblow mm-hmm. me i can assure you Mm. i cannot surrender a ugandan to a foreign, to a foreign, into a foreign hand mm. Mm. era temunsuubirayo nti nze ndigenda mu icc nemba wagundi but my suggestion is mugenda kufuuka nga ntagali ntagali eh, ah, ntagali kazi lyamaze omutuuza ebintu byonna ate neyetonda aa ah, ah. ate kati amusaba miliyoni bitaano nedda agende mu kooti adivosinga omukazi ani munanyini mukazi awo eddiini abeera hajire ah, seewa oh, eh, oli nanyini mukazi uh-huh. asaba edivorce aye ayagala sente ah, etagali mu mukazi we hamuemu miliyoni bitaano muasatu ah, ni mukazi we eh, eh, ye nanyini anti yamanyi mukazi we kyazitowa omanyi abaziba balina abakazi ab'embala uh-huh. babaita kacumbaala omulaba kacumbala kino temukimanyi eh, yali kacumbala mukazi owembala nga yalimu ekyenjawulo kakati atubule gwatunda ebitaano kiro yagipimye emeka <laughs> taina kutwala byombi kakati abasajja abamanyi ebyo eh. nti yesu yagamba nti atakikolanga akawakanyo kejjinja eh. abasajja the fact that uh, some people require some dignity to be reserved he's just thumping and thumping it harder all the time to ensure that at least we lose it out completely. And it's something nobody wants. It is something not all of us wish. So that is a great challenge that we are having today. But anyhow, we need to be a people of great substance. I'm telling you, it, we have to be our people of great substance. So we have sought uh, for, for the legal advice, and they have given us direction on how to do. Now the next thing we need is only to look for the funds that are going to assist us to yes to maneuver through the storms which are which are apparent right now. They have surfaced, and we cannot uh, retract them we simply have to go viscosely into them and face off with whatever the situation is. Now, if it becomes public and local information, we are advised to make a lot of um, head turning. You get it. So many people are going to lose it. And uh, above all, it is going to, to catalyze the findings of the investigators in case they come on ground when the case kicks off. We need to solidify. Uh, Mm-hmm. our content such that we are heavy enough to, to prepare ourselves for. And that is what I'm looking at. Now, another key point that we are looking at right now is uh, what if we we find the means of compromising a person like uh, Tamare and his media group. Let us talk to the people who are handling his pages, who are handling his cameras, who are handling his productions. These are very important people. Hmm? These are very important people. If you cannot talk to, to him directly, every radio station has him. Every radio station, every TV station where he's hosted, they are producers. These are the producers you need to talk to. They can uh, sometimes leave out what is not necessary. So it can help. Otherwise, if this information spreads at a rate it is doing right now, we are going to face it rough. Me, I'm telling you, we are going to face it rough. It is not a kind situation. It is not a calm situation that everybody is going to simply, you know, find themselves where they want without any efforts. It is about self-propulsion. Self-propulsion is what is going to enable us to move to, to, to create our own selves, to galvanize our own security and future content. So we should think about these things. We should not just look on. No, in particular, I support you uh, because when you look at the whole situation, it is uh, it is in balance, and uh, it simply requires almost every one of us to contribute it nearly requires everyone's contribution, it requires everyone's participation, active participation, not the passive one where somebody simply comes around to look without creating any ideas. We, we, we have to have lawyers who are going to assist us to move forward. Now the old should go. The usual practices should go you realize we are very many people being investigated in the same range. Sheikh Hassan Senguba eh, webale kubeerako Hajat Semugenzi webale kugoberera nsonga zino ah, Mayor Tom Wonge Kasangati Town Council ogamba otya nikinkedi malimbolimbo yagala bwa sipiika ku town council wali ekasanga e ti ensonga zitambula zitya abalala mwenna e, ensonga zonna tukyaziko omukukunavu ensonga ah, fainal uh, twandirabanga ofuna bo be bakyakoze emputtu be bakyakoze emputtu tuwulidde baagala kufuna baproducers abaproducing ebintu banaabajja wankola bwomu miso is a one man is issue miso is a one man is issue kitegeeza yegwe kamala byonna ate oba metal intelligence yabinoonya ne bigibula nakati mpadde waka waliwo ewa minisita ali mu bizibu ebyo mhm. batudde mhm. yafa kudda mu kabineti atoolo costis naye kakati bakwata 10 billion tebaziwa abamawulire sente uh-huh. batyobakwata ah, ah, eh. sente bazogera munyugunye ekikutiya uh-huh. muduke temutunula mabega sasi bakikasukira wamugone eh. eh. nga wagambye nti tezituuka sente okusinzira kakundikalieri nti abasirikale bangizeeramuanti bensobi gye bakola hmm. bayagala okunzita hmm. tuzitwaleyo ate tumutta ekiro gurupu yabwe neyetemamu eki eyembwa negamba mbu what are we buying what are we buying ebyo byebalimu bya busiro nti ogenda kudda nomwana kati bamukwata tibaletaoyo omuwala nebagoba gundi mutawazi omuwala eh. oyowayusisaajekemu bamubetente ayina obuyinza bwonna owayusisi ajekemu bamubetente abantu bamubetente kakati byonna byebalimu abaganda baga nti owempaka akunama ebizi kikyoyagalasentepolitical kalie yange eh, eh. buli omu ngaakwata lirye e- ntagaliye ekimulemi onemotoka bagivuga kakati atubuulire nti ebitano tezisoboka yingi ninfu bgasi omukazi mutandika okumuteeka ku analisisi nti azitowa kino batunda mumotoka buli omu yagivugamu uh-huh. kakati ono yagambye bitaano nomunamu anukule amugambe nti tebimujamu e, evumbeera <laughs> enywa nyamafuta ejamumeka ewandagala yingiri <laughs> Eh, eh. nebankuba buli wamu wonna newalema nbali bakidnapirire nomwana wa eh. ate nkyabakuba audio ne video weziri katonoko Eh. kukya ntagali ekyo eh. singa yegwe ntagali nga yegwe gwe bakwata n'omukazi we ne bakusaba ah, ezuse ani gwe wandise eh, ate entagali eno kimanyi abo abaana be bamukuba baluwa ate nga bamukubira ekyo kyakyawuzi si ya kikanisa kyakyawuse era kakasajjako mu new vision tojigira nti kadiranga omukolo gwabajulize namugongo uh-huh. nekakuba sitole yaako bakwatire omuseveni nti kyakyawusiza ono seero eh, tibagala gitwa ako ah, kenyini akasajja uh-huh. kakubako sitole nti museveni bamukwatire kakati batkyogaa nentagalyayinako bamafiye mabega waliwo ekiti kampuni kiringa kya buganda land board kirina kaseera awo mm. kituuza ettaka lyera abaganda kirimazeewo mm. ettaka eryawebwa ekkanisa lyagiweebwa ekkanisa esatu lisangiddwa mu buganda ziweereddwa mm. sikoya ya mailo kyenda mu nnya okuleka emirimu ng'amasomero ebikuza buganda ekyajja ekurobak sikutunda butunzi kati baatunda 7 billion mm-hmm. entebe ne baziteekaku akawunti ntaka ne bazimuferako mm-hmm. kakati ntaka lebebazimuferako naye nadukire <laughs> bamuseveingaozifese mm. ngati ate bano benyini mm. abaanaabo mm. lwalira bwe bategeera nti abitegedde agenda kuwogera tojukira owembuukuli y'omuggo eh, owembukuli eyajja mugulu mu caki nga saviseobembukuli eh? yabulirawo